kanina pag simula ng misa, ang mga bata ay may kanta, may kinanta sila. At uh, gusto ko sanang ulitin nyo yun. Kasi mahalaga yan sa pag-unawa kung nasaan na tayo itong Adbiento. E ulitin nga natin, ano yung kinanta rin nyo? Ha? Sige, ulitin niyo ang kinanta ninyo sa simula. Halina. Halina. maraming salamat. Alam mo, pinakanta ko yan dahil hindi naman hinihiling natin, halina Jesus, isil, i, isilang ka na ngayon para sa Christmas. Hindi yan for Christmas. Nagsabi, halina Jesus, bakit dapat isilang ka na ngayon? Kailangan na namin, Christmas na, hindi yan, totoo. Mali yan. Mali, mali. Iyan na mga salita ay ang panalangin ng ating mga unang Kristiyano nang sila'y nagdadaan ng isang, pwedeng sabing malupit o napakahirap na dinaraanan, mga ginagawa sa kanila. Kasi ang mga Kristiyano noon, hindi naman eh, katanggap-tanggap sa mga tao. Ang akala ng mga tao, ano, ano ba mga tao yan? Kaunti pa ng mga Kristiyano, ano akala nila, ay, ang mga tao yan, kasi hindi nila alam ang buhay, mga cannibals yan, kumakain ng katawan at umiinom ng dugo. Kasi yan, sa misa, ganun ano. Kaya marami sa mga Kristiyano ang ayaw din pumunta sa mga kung ano-ano diyang pinapagawa ng mga pagano. Halimbawa, pumunta kayo sa diyan sa mga uh, mga palabas diyan sa ano pu, manu, ang mga Kristiyano hindi pumupunta diyan sa mga palabas. Kaya sila nakikita agad, ay, iba ito mga taong ito iba. Kaya imbes na sila ay kahangaan, ang mga sa kanila ay kinatatakutan o kinamumuhian dahil hindi siya, ang buhay niya ay hindi pareho sa iba. Pareho sa kanila, hindi. Iyan ang, kaya ang ginawa sa kanila o kung may mga gusto ang, uh, ang mga imperyo, gusto nilang magkaroon ng palabas, tatawagin ng mga Kristiyano, halito kayo, para ba dito mga Kristiyano, magtipon-tipon kayo na, ipapakain eh, ko kayo sa leon, sa mga ano, yung pa, mga hayop. Sila ang ginagawang entertainment ng mga pagano. Kaya pagdating ng oras na ito, ang mga Kristiyano ay hindi naman sila natatakot. Ang kanilang panalangin, halina Jesus halika na, pumunta ka na. Bakit yan ang panalangin? Dapat, uh, kasi, diyan kung basahin mo ang aklat ng uh, banal na kasulatan, sa Book of Revelation, nakalagay doon na ang mga Kristiyano, ang buhay nila ay paghahanda sa pagdating ng Panginoon. Yan ang nakasulat niya sa bandang huli, sa katapusan ng panahon, ang mga tunay na Kristiyano, ang idadasal niya, Maranata, halika na Jesus. Bakit, bakit sasabihin nila yon? Kasi sasabihin ng mga Kristiyano, kami ay handa ng pakasal, pakasala, pakasal, sa kordero ng Diyos. Kaya yung panalangin, halina, hindi para masilang, eh tapos na si Jesus, ay naisilang na. Alam na natin yan. Hindi naman kailangan pa ulit-ulitin natin. Adbyento pa lang, gusto na mag-exchange gift, halsige, isipin na natin ang Panginoon na kailangan na magkakaroon ng Christmas, etc. Pupunta ka sa mall, gano'n na, Christmas na. Samantala, Itong pag, panalangin ng mga Kristiyano, halina Jesus. Kami dito sa mundo ay naghihirap din. Marami kaming tukso dito sa sa mundo. Minsan hindi na namin kaya, kaya Jesus, halina. Tulungan mo na kami. Handa na kami upang ikaw ay upang kami ay matanggap mo bilang sa, pag, sa kasalan. Yan ang ibig sabihin, na kasalan. Sa ating misa, may sinasabi tayo. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga tinatawag, abit, kumplituhin na ninyo, Mapalad ang mga tinatawag. Sige ka, sige, sige. Ano bang nakasabi diyan? Blessed are those who are called to the supper of the Lamb. Kung sa Tagalog, mas siguro mas malapit ang Tagalog, Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang kanyang ha? piging. Ay dapat pag ganito araw linggo-linggo nagukan dapat ma-memorize na 'yan. Parang sasabi, iyan oh, piging. Yang piging, tinatawag tayo sa piging. Hindi itong piging ngayon sa Bueno, ginagawa natin, piging sa pagkomunyon, ang ah, akala ng karamihan, mapalad ka dahil nakakapag ka. Pwede rin yan. Pero ang tunay niyan, kahulugan, ay parang binubutasan natin ang lag at tinitingin natin, hayun, mapalad tayo dahil doon ang piging. Tayo ay inaanyayahan niya sa piging. Ang piging naman ay sa kasalan kung basahin nyo ang Book of Revelation, yan ang tunay na kwento. Kaya alisin muna natin yung Christmas dahil dumating na si Kristo. Wala ba sa, ah, darating si Kristo, Christmas, isisilang na si Kristo. Isinilang na si Kristo 2,000 years ago. Itong panahon ay sinasabi sa pagdating niya hindi pagdating sa Christmas, dumating na siya sa Christmas. Imposible na maghihintay pa natin sa Christmas, dumating na siya. Ang pagdating niya sa pangalawang pagdating. At sa pangalawang pagdating niya, sasabihin natin, Panginoon, halina Jesus. Kami ay handa na upang pakasal sa iyo magkaisa sa iyo. Iyan ang tunay na kahulugan itong sinasabi natin. Alisin muna natin ang Christmas. Sapagkat ang Christmas talaga ay eh, da, kwanlap, ginugunita natin. Pag, nakakasabi tayo niyan dahil dumating na si Kristo at sinasabi nga niya, sino ngayon ang halina Jesus? Halina Jesus, yo, ikaw na isang kordero ng Diyos, ikaw ang nag-aalis ng kasalanan sa libutan, halina at tulungan niyo kami dito sa mundo na punong-puno ng pagsubok, punong-puno ng lahat ng klaseng hadlang upang tayo mamuhay ng ah, Kristiyano. Kaya huwag tayong, ngayong panahon, huwag tayong mag, huwag tayong matakot o ma, uh, ako'y nahihiya na uh, Pakita kahit nandito na sa simbahan, nahihiya pang ipakita na siya ay kristyano. Ano ba yan? Maraming reklamo sabi sa akin, pinapakanta, kumanta kayo, huwag kang mahiya, ipalabas mong busis mo. Yan naman ang, pag hindi mo yan maipalabas, aywan ko kung saan mo pa ip, saan mo pa ipapalabas ang boses mo. Mas lalo na siguro pagdating sa labas, hindi mo na, ah, hindi na ako kilala rito imposible tayo na magkaroon ng ganitong misa na hindi ipinaparamdam, hindi ipinapakita yung mainit nating damdamin na ang sasalubungin natin ay yung kordero ng Diyos. Practice na ito ng kupagsalubong natin sa kordero ng Diyos doon sa pangalawa, pangalawa niyang pagdating. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Ako ay sumasakit ang loob pag nakikita ko una. Hindi maipakita dito sa sa ating misa, sa ating pagtitipon, yung eh, ano ba, enthusiasm na, Diyos ko, gusto ka naming ma, sal, kum, pumunta ka na o uh, ano, ano yung kanta niyo? Ano, uh, Come Lord Jesus. Ano yung sa Tagalog yun? Ang, ang kinanta ninyo? Halina Jesus. Halina. Hindi sa halina sa communion. Halina Jesus. Kami naghihintay. Kami hinihintay mo para magkaisa. Iyan communion natin, mga Practice lang yan sa tunay na mangyayari sa pangalawang pagdating ni Jesus. Isa pa, ako'y nalulungkot na ang misa ay isang sakripisyo. Tayo ay nag-aalay kahit sa mga panalangin, eh, ipakita ko lang, sa halimbawa lang, sa panalangin ngayon. Panalangin ngayon sa pag-aalay, no? Ito ang ito ang ang panalangin ng pare. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming mga panalangin at alay. Pag wala kang alay, anong kang lulugdan ng Diyos? Panginoon, kalugdan mo ang aming mga panalangin. O, nananalangin kayo. At alay. Pag hindi, pag wala kang dalang alay, hindi ka kasama rito sa anumang kakulangan ng aming abang maknakayanan, oh, ano makayanan mo iyan? Naway ang pag-ibig mo ang magbigay kapupunan sa pam, kapupunan. Pagbigay, kapupunan. Ang ibig sabihin, expected tayo na magdala ng alay. Hindi yun optional. Kasi dito, ang alay ay ang alay ni Kristo ng kanyang buhay sa Ama. Pero ang nagsisimba ay may dalang alay. Nasa panalangin yan. Pray, brothers and sisters, that my sacrifice and yours may be acceptable to God, the Almighty Father. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa kapakinabangan ng buong sa may paghahain tayong ginagawa. Kaya pag bago kayo pumunta, okay, manalangin tayo. Pero may kasamang alay palagi. Kasi iyan, yan, panalangin natin. Kung hindi ka magdala niyan, hindi kayo kasama sa panalangin ng pare. So ngayon, pag sinabi, halina Jesus, ang ibig sabihin, una, kami ay handa. Itong mga ginagawa namin, na nananalangin kami. Kami nagkakaisa. Pero huwag kalimutan na sasabihin, alay, ah, ang alay, optional yan. Optional. Hindi optional ang alay. Hindi pwedeng sabihin dito sa misa, ang mga operors ngayon ay ang Mother Butlers Guild, ang CWL. Operos, ang operos ay tayong lahat. Hindi maaaring siya, sila lang naglilid ng, ng, ang, ng offering. Pero lahat ay offerers. Kasi iyan naman talaga po tayo rito para makibahagi nitong pag-aalay ni Jesus ng kanyang buhay sa Ama. At tayo naman, dahil ang pare, iba, ang pare ay may ginagawa siya na ialay ang pag itong ginawa ni Jesus. Pero kayo, tayong lahat ay may dalang alay. Huwag niyong kalimutan yan. Hindi ito sa pagpaparami mo, ah, kasalita dahil duma, para dumami ang pera ng simbahan. Hindi yan. Kung ano ang makahulugan sa'yo, dalhin mo. Ang sabi nga rito sa ating ano, sa anumang kakulangan ng aming abang nakayanan. So, kung nakayanan ko, yun lang, huwag kang, huwag kang maihiya. Naway ang pag-ibig mo ang magbigay kapupunan. So gusto nating punuin yan, punuan yan ang ating mga kakulangan. Sa nahiya tayo, kaunti lang ito. Pero ang pag-ibig niya ang pupuno dyan upang ang alay mo ay katanggap-tanggap. Hindi pwede na <laughs> wala, walang alay. Kung walang alay, hindi ka kasama rito sa panalangin. So tandaan natin yan. Yan ay para sa kabutihan natin, para maging mas bilog yung ating pag-unawa. Advent, ano bang Advent? Christmas ba? Hindi. Ito bang ginagawa natin? Ikinahihiya ba natin ang ating partisipasyon dito? Pag ikinahihiya mo yan, hindi ka pwedeng kumanta ng Halina, Jesus. Halina. Pumunta ka na rito kasi kami ay maraming kakulangan. Kami ay nahihiya. Kami ay nadadala ng mga tukso. Kailangan namin. Halina, Jesus sa pangalawang pagdating. Kalimutan muna natin ang Christmas. Kahit na may mention dyan about Jesus, o kalimutan mo natin, ang isipin natin, yung pangalawang pagdating na nagsasabi sa atin, ituwid mo ang iyong buhay sapagkat may dal- pangalawang pagdating hindi ituwid ba yung buhay dahil si Kristo ay isisilang? Ay kung isinilang na si Kristo, ah, bakit pa itutuwid ko? Iniligtas na tayo ni Jesus. Sapagkat siya ay dumating na, isinilang na. Hindi mo na kailangan yun. Ang kailangan mo sabi dito, nandito sa John the Baptist, ituwid mo ang iyong buhay ngayon, ang hindi tama. Kaya nga, ako ay may tungkulin na itama ang mga lahat ng ginagawa Sapagkat iyan, kung gagawin mo yan, ay sigurado ang uh, magiging handa tayo sa pag pangalawang pagdating ng ating Panginoon. Kantahin rin natin. O kantahin nga natin ang halina Jesus. Siga. Dahil alam na ninyo ang tune. Siga, tayo, tayo muna kayo. Kantahin natin. Kayo na nakikinig, alam na ninyo ang tune. Huwag kayong tamimi, huwag kayong pakinig lang ako. Kasi kantahin nga natin bilang panalangin sa pagdating ni Jesus.